Siema! Dziś przygotuję Wam coś jadowitego. No dobra, głupio to brzmi. Po prostu zapraszam na kolejny odcinek 50 sztusowych kostajów. Skorpion! Bo o tym koktajlu mowa podobno pierwszy raz został stworzony około 1930 roku w barze o przytulnej nazwie Szałas w Honolulu na Hawajach. I choć imię barmana i twórcy połączenia rumu, brandy, no ja akurat mam koniak, ale to nawet lepiej, cytrusów i syropu migdałowego nie jest znane, to historia jest bardzo prawdopodobna, bo właśnie z wysp Polinezji została zaczerpnięta moda na mocne i owocowe koktajle, o czym mówiłem Wam jakiś czas temu. Znamy natomiast człowieka, który rozsławił tę recepturę na cały świat. Vic Bergeron, znany jako a Trader Vic, był jednym z amerykańskich i jednocześnie światowych prekursorów tworzenia koktajli tiki. I chociaż Vic słynął z tego, że lubił tworzyć wieloskładnikowe mikstury, na przykład jedna z jego wersji Skorpiona zawierała ich w sobie aż 15, to jednak dziś pokażę Wam wersję, którą spisał w swojej książce z 1972 roku jest ona bardzo zbliżona do pierwowzoru z lat 30., a co za tym idzie, jest klasycznym, sztosowym koktajlem. No to hula hop! Do shakera wypełnionego lodem wlewam po kolei i z czułością 60 ml białego rumu, tyleż samo soku pomarańczowego 30 ml soku z cytryny oraz 15 e, ml syropu migdałowego. Całość wstrząsam dosłownie przez chwilę, aby tylko połączyć składniki. Gotową miksturę przelewam do wysokiego szkła wypełnionego kruszonym lodem. Dodaję więcej lodu, żeby zrobić przyjemny kopiec krepa. A się sypie. A na koniec na wierzch leję brandy, w sensie mój koniak, żeby był to prawdziwy skorpion, a nie tam jakiś podrabianiec. Odrobina dekoracji. I oto jest jadowicie pyszny skorpion konkretna dawka alkoholu zamaskowana cytrusami i migdałową słodyczą. Mniam. Kolejny raz dziękuję Wam za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że nadal się podobało, a jeśli chcecie więcej, to zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków i naturalnie subskrybowania i udostępniania. Do następnego mieszania. Dobra, ale coś mi pociekło.